luce si alza lassù come un fiume che scorre in piena così sarà il nostro canto ad una voce sola canteremo come l'acqua si unisce al mare infinito. Così sarà il nostro canto, con una voce sola, un'unica speranza. Noi daremo gloria al Re dei Re, con una fede sola lo stesso sentimento, noi daremo gloria al Re dei Re. Una voce si aggiunge alla mia per cantare al nostro Gesù. Così voce sola canteremo con una voce sola, un'unica speranza, noi daremo gloria al Re dei Re, con una fede sola, lo stesso sentimento, noi daremo gloria arrederemo. Così come tu sei in noi, noi saremo in te. potenza, noi daremo gloria al Re dei Re, con una fede sola, lo stesso sentimento. sola, lo stesso sentimento, noi daremo gloria al Re dei Re, noi daremo gloria al Re dei Re.